नमस्कार घमासान हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है अंगूर एक ऐसा फल है जिसका ना तो छिलका उतारता है और ना ही बीज निकालने का कोई झंझट होता है और ये फल सभी को बहुत पसंद आता है ये जितना खाने में स्वादिष्ट होता है उतना ही ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है वहीं ब्रेस्ट कैंसर और माइग्रेन के लिए दमदार है काले अंगूर जाने इनके कई फायदे वैसे आपको बता दें अंगूर का फल दो तरह का होता है काले व हल्के हरे रंग के होते हैं अंगूर को सुखाकर किशमिश बनाई जाती है अंगूर कैलोरी फाइबर विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है और सेहत से जुड़े कई लाभ आपको मिलते हैं आज हम आपको बता रहे हैं अंगूर के स्वास्थ्य लाभ जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे शुगर के रोगियों के लिए अंगूर बहुत ही फायदेमंद है लेकिन रोगियों को लगता है कि मीठा होने के कारण उन्हें अंगूर का सेवन नहीं करना चाहिए जबकि ये पूरी तरह गलत है अंगूर का सेवन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है इसलिए आप इसका सेवन कर सकते हैं और अंगूर आयरन का बेहतरीन स्रोत होता है अंगूर में glucose citric acid magnesium glucose आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं टीबी कैंसर ब्लड इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के लिए अंगूर बहुत फ़ायदेमंद है माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति के लिए अंगूर का रस बहुत लाभदायक होता है अगर आपको माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो एक ग्लास अंगूर का रस पिएं इससे दर्द गायब हो जाएगा वहीं रोज़ाना इसका सेवन आपको तनाव से दूर रखने में मदद करेगा शोध के अनुसार जो लोग रोज़ाना एक कटोरी अंगूर का सेवन करते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 50 प्रतिशत कम होता है इसके अलावा इसका सेवन आपको दिल की बीमारी से भी बचाने में मदद करता है अंगूर खून की कमी को दूर करने में भी बहुत लाभदायक है इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है एक ग्लास अंगूर के जूस में दो चम्मच शहद मिलाकर पिए इससे खून में कमी की समस्या दूर हो जाएगी ये हीमोग्लोबिन को मात्रा को बढ़ा देता है अंगूर का फल हार्ट अटैक के मरीजों के